بابا گل میزنه الان اه بار بابا تو هم مسخره شده رو بردی لاف و شک برداشته برای من من میرم بیرون من میرم بیرون بارو بشتون بخواب بارو بشتون بخواب مسخره شده زیادش کن خاموش کرد سلام بابا ببین داد میزنی ایجاد کنیم زیادش کن تا پایین داره میاد گرمه اصلا کولر جواب نمیده هر کارش میکنی بابا کولر جواب نمیده که کولر جواب نمیده آره واسه جلو کولر چه خبر؟ کجا بودی بابا؟ بیرون چه بادی داره خب هم باید زیادش کنیم تلفن صحبت میکردیم یه ساعت پیش نزدیک خونه بودی یا دور بودی؟ نه عبدالآباد عبدالآباد خوبه بازار عبدالآباد نه جایی بود خوبه اشکولآباد نبودی بابا اونجا هم یه شربت چیزی بده بخوریم گرم اوه اینا طاقت ندارم به گرما خیلی گرمش یادش بخیر ده 15 سال پیش میرفتم از قشم درگاهان از اونجا من خوردا تیر مرداد به خدا میرفتم از اونجا لوازم میوردن اینجا چی همه لوازم خانه تو اون گرما یادش تو یه جوش هستم پدرم در میاد تو این مشکای 220 یخ گذاشته بودن چپیه هم مینداختی یخ روی اولونت توی تا سریع ببین به یه دقیقه میشد خوش میشد چوب آره، آره، دیدی؟ چیکار کردی؟ چه خوشگله؟ خوشگله ولی هم تو سیاه باشه؟ آره چرا؟ تحت قبلی که قشنگ بود نه خیلی قشنگ خیلی خفنه بعد درد داشت به برو خب ماما جان چرا اینجوری کردی؟ قبلی هم خوب بود نه این قشنگ دستشو تطه کرده تازه چه خفنه؟ سیاه دیگه از سیاهی گیر زدم بده خوش کرد دیگه اول رنگ رو پخش کرد دستم بعد زدم آخو بابا جون این دست به این خوبی تو ورداشی چه ای بابا این چه کاری میکنی؟ لباسمو در بیارم بذار قشنگش نشون اون دست نگاه دست و نگاه نگاه کن تازه حس میگیره دست خداست خداست عزیزم میدونستم دوست داری سیاه به دنیا بیای سیاه به دنیا میوردم خیلی قشنگه صداش به تطومو ببین میدونی قشنگه چند تا بیا بیم بده بیم بیشور بیشور بازم پسر رو نیما خدا وکیلی آخه چیزی رو تو پاشون دیدن که دستت اینجوری میده کارو میکنن آخه که چی آخه خدا وکیلی که چی جدا که چی الان پول جس جس تیپ کلاس کلاس مرام و معرفت مرام و معرفت همش تو هم تتوه هر چقدر تتو بیشتر خانم یادت باشه من تو این هفته برم کل هیکل هم بدم زغالی کنن دیگه بشم تمام خدای واقعی آره یعنی میخوام یه کاری کنم تتلو جلو بوغ بزنه از این بالا تا پایین بدم رنگ کنه رنگ نباشه آخه بچه پسر سیاهه عزیزم سیاهه چی این شد حرف تو دست و تو داغون میکنی الان اینو ببین اینجوری کنم نه دیدی دیدی آقا یه آمپول میزنی دردت میگیره آقا این اصلا سی تا چهزن آقا تو پنج سال نمیره عزیزم تو میداری دستمال تو اینجوری هیچ سوزن سوزن سوزن سوزن فردا آه سوزن اسید رو بیارم دست فردا این سوزن آلوده باشه دست و یعنی چی پسر بد شده کن بد شده این این بد شده نگاه کن بد شده این نگاه کن تو آره دید گفت بد شده آره گفت بد شده بابا مبارکه هر هر واقعا خدا وکیلی هم تو توقع میکنی خب من چی بگم؟ آقا تحت زدم بگه این قشنگ تو آخه این دست تو باید روشی خب من میگم از این میگی فتواه آقا این چه کاریه میکنی تو؟ تو سه دستی تو اصلا من یه لحظه من فکر کردم بچه از زده گفتم که میکنه پوست رو نگاه کن چیکار کرده والا به بابا حسین اتو بعیده بابا جان اتو با من بعیده پنج ساعت زیر تاتو بودم پنج ساعت پنج ساعت اگه آرمان بود میگفتم بچه هست آخه تو بعیده عزیزم پسرم آخه والا به امام حسین تو بعیده من نمیدونم دیدی بچه ها رو تطا میزنن نمیشه باباشون بابا شش ماه هست میره بگم بابا شش ماه هست عجب کارهایی میکنه واقعا آدم اصلا نمیدونم اصلا من مغزم کار نمیکنه بیاد یعنی دست شما جوونا مخصوصا جوانه الان واقعا تر اصلا واقعا مغزم کار نمیکنه نمیتونم قبول کنم دیگه دیگه اصلا اینا اینجوری دیگه به نشدی رفت دیگه دوستش که همه این کارو میکنن حالا شما نگاه کن بیشتر جوان شب میرم بیرون ولی من شب تو خیابون به خوابم بزنم بیا نگاه کن تو رو برو تا میای یه حرف اساسی میزنی منطق میزنی میرم بیرون همشون هم حرفشون همینه تا کم میارن میرم بیرون میرم بیرون شد حرف مسخرهشو در بردن ما داری میگی تو آخه بعدش بعدم نی بعدم نی خب شاید روش یه طرح دیگه بزن چه طرحی پوس داغونش کرده تو هم حرف میزنی یا بیرون با گل میزنه الان بارو بابا تو هم مسخره شده رو بردی لاف دوشک برداشه برای من من میرم بیرون من میرم بیرون بارو بشون میخوام بارو بشون میخوام من دیگه بچه اینجا نیستم تو بچه شونی بارو بر روبر بر ببین من رفتم بیرون خب نگید نیما رفت بیرون ها بگید ما انداختیمش از خونه بیرون بارا بابا مسخره شده در آورده شروع شده در آورده شروع شده در آورده گرنین گذاشته بودم تاتمون بریزه قشنگه دیگه حالا خوب دیگه زدم دیگه چیکار کنم دور نگذاشتم مامان اینا میدونستم آره. حالا من کلیپو بذارم هم میگردم باباش اینجا چون اون کاردینا اسم اینو چیه؟ دکوری قشنگه دیگه حالا توش چیزی دیگه در ببین جان امین تو این چه قشنگی تو میبینی آقا چیزی در میاد توش چیزی در میاد به خدا دستتون بابا مریض میشه پوستتون داغون میشه من به جان امیر اینو میگم کلنی میدونی پوست الان زخم خالیه نه یه ذره زخم خالیه آقا نکن دیگه تو رو خدا نکن دیگه دست تو دیگه نکن حداقل اون برای دیگه اینجوری نکن نه اصلا نکن به خدا دو خیلی گفتی بابا شوخی کن شوخی نبود واقعیت بود دیگه تاتو زده بودم اومدی خدا ناقدم اصلا من من به خدا خدایش خودم اصلا دیگه دلم نیومد بهش حرفی بزنم گفت آرمان بود داره ولی خب گفتی دیگه بچه بزرگ منه من چی بخوام